assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchalaringizga omad tilayman albatta mashinalarning egasi kelibdi yaxshi tarzda birovi boshqa jerdan uchib ketdi birovi boshqa jerdan uchib ketdi hammangizga omad tilayman hammalaringiz kelingizlar qana bu yoqqa bir o'n beshta bo'lib kelibdi bilmayman meni uratsam ham rasman ishlar zo'rman charchanasizlar keng beno hammaton keng axir bu yoqqa sizga so'zing бұл где мы сейчас мы отдаленный поем отдаленный поем поясом ай кujо отдалённый поём чанда билет доштан бозӣ чорта билет доштам чорта билет чорта билетлари бар ekan албатта чанда кujо мешани а из трафин отдалённый поём мешавад чорта यसमा उहाँ व्यावसायको अलबत्ता व्यावस जीवनासिकसँग हामीले छिमेको रूपमा तातिस्कोमा भएको छ गार्जन पातिस्कोभ हजार अहमद خدا محمد رسول الله پاتیشکو پاتیشکوش مولان خایت با هم خدا محمد دیگه دفعه دیگه و یا کن تیاد پاتیشکو با خدا میکن چه هم نسیب و یا کن نسیب کنه چه زیما یا خایت کرده بیزیم من راست دیگه یک راو رفته سو بدم یه اول چی خیش دو همیتو شما دیده مونده دیدم که بلیت 500 سوی ماندم بیام 2000 پرتان افتاد خرخ دو توی دیشه تا بوزی بوزی کردم نبوده همین هفته صبح 2000 پرتان شما 4 تا بلیت دادی یک قرص مساجه نیست اسمش شب بود اسکاس من از تصور بای برمان دیشه این باشه چه معقوله معقوله باشه نه باشه 20 باشه خیلی معقول باشه نه باشه باشه buni aylanib assalomu alaykum o'lamandan mana bu qumsangirdan bo'lasizmi qumsangirdan kirif kolxozidan bo'laman kirif degan kolxozdan bo'laman albatta e, nechta belet tag'an ikkita belet tag'anman 2 dona belet tag'an albatta nomeringizni aytib o'ting bilmaysizmi nomerim to'qqiz bular bunday telefondan qaramasam ko'ring qarang sizdan ishim urmaydi mana mana shuni o'tyapti albatta o'z raziqliklaringizni bildiringlar inshaalloh bu safar bo'lmasa keyingi safar inshaalloh sizlarga chiqmasin hozir 18 oyimiz prosta bomba ketyapti bmw men volkswagen polo 2014 yil hammasi abdushivolari hammalaringizga omad tilayman chin yurakdan nechinchi raqamlar ekan mana 337 bilan 362 ekan. Albatta promo efirda bor. Hammalaringizga omad tilayman. Qanday bizim oyunumuza kirib qoldingiz? Qaytib bilet oldingiz misol? Senin o'yinga men Jilmayevning nimasiga kirdim. Shu yerdan ko'rib, ko'rib nima qildim? Bilet oldim keyin. Ishonibingizmi? Ishonib, yana ishonmagan edim Endi ishondim-da. Shunday qilganda ishonmay Ya, endi ol ol nasib, har kimning nasibasi ol ishon, ishonmasmi? albatta yaxshi To'ppa kunlardan to'g'ri. bo'lsin. E, tabriklayman mashinalaringizni albatta mana dokumentlari hammasi hayron ko'yim dokumentlar soat soat qo'ysak jigaru hamma tomon ulatmagan hayron bo'lsa просто bomba raqslar narx bilet 500 rubl bitta avtomobil ay BMW qati Volkswagen Polo 2014 просто bomba hamma tomon omad ziyod meqam hammalaringizga chin yurakdan omad tilayman qarajonlar Bilon payt oxirimdan quvadi keyin. Ike boshda. Aku xudo xalaqda dabi degan jami ham hujum qilyapti. Umar griftdagi, Dilovar griftdagi, Farruh hamma dati 5 ta mashg'ulot griftdagi. o'tiraman. O'tir, o'tir, o'tir, o'tir. Ma'qul bo'lsa nima aytdim lekin. Uni Ne o'tiradi. Davay, mana og'ir. hay qarta bilmayman Ya siz aynan shopirmi o'tirsin yo'q siz o'tirasiz men siz o'tirasiz haz haydab mı? bo'lmasa mıyım ben? Yani? ha buni o'tirsin o'tir o'tir yo'q buni aynan o'tirsin namig'a namig'a shunday o'tiring ukalar o'tirib jabishib olmaysizmi men jabishib mana ojani qu mana ojani qu ketdikmi Qanday mashin ma'qulmi? Mashin ma'qul 100% normal. Ma'qul kelmasa bermayman. Yo'q, normalni mashinani olib ketamiz mashinani. Yo'q, hammalangiz omad jigarlar. Xudojon shunday sizga nasib qilsin birodar. Faqat gazni basamiz, qo'lga harakat qilamiz. Orzular sari faqat gazib basamiz.